दीवाना सा सारा चढ़ा रे बासा का चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम के मीना सरकारे बासा का चम चम चम के मीना सरकारे बासा का पल सी बाजा गे दान नहीं चाहिए किस्मा पल सी बाजा